इंदौर के सरवटे बस स्टैंड स्थित होटल गुलमोहर में अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे जी हाँ यहाँ पर आरोपी आशीष शर्मा निवासी बनारस को सरवटे बस स्टैंड के पास स्थित होटल गुलमोहर से गिरफ्तार किया गया रविवार को यह यूपी निवासी सेना की महिला अधिकारी का वीडियो बना रहा था आरोपी ने पूछताछ में बताया कि करीब एक महीने पहले ही वह नौकरी के सिलसिले में इंदौर आया था वह टीआई मॉल स्थित अनलिमिटेड शॉप में नौकरी करता है कंपनी ने ही उसे होटल में रुकवाया था और इसका खर्चा कंपनी देती है उसने यह भी बताया कि वह वहाँ पर महिला अधिकारी का वीडियो बना रहा था और उसने यह भी कहा कि वह पड़ोस के कमरे में रुकने वाली महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता था पूछताछ में उसने यह कहा कि वह पत्नी से अलग रहने के कारण महिलाओं के वीडियो बनाकर मोबाइल और लैपटॉप में रख लेता था और इस तरह से वह मनोरंजन करता था उसने यह भी कहा कि दो साल पहले उसकी शादी हुई थी पत्नी और एक बेटा माता पिता के साथ रहते हैं बड़ा भाई मुंबई में नौकरी करता है शादी के बाद माता पिता ने पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया था इस कारण वह अकेले रहकर नौकरी करता है आरोपी ने यह भी कहा कि उसके माता पिता को इसकी जानकारी नहीं दी जाए हालांकि पुलिस ने उसके माता पिता को जानकारी देने के लिए बनारस में